こんにちは彦右衛門です、えー、35センチの水槽を立ち上げて、えー、バジェットガエルを投入しましたあ今までプラケースで飼ってたんでねちょっとバタバタしてるところですねアクリルの鉢はカエルのお庭という名前で売っているレイアウト素材です下に穴を開けて配置してたのですが結局枯れてしまったので外しました とミッキーマウスプラティが3匹いますね。えー、最初5匹いたんですけどあの1匹はカエルが食べちゃいました。もう1匹はなんかあれですねあのヒーターの隙間に挟まっちゃってあの星になっちゃいました。カエルが食べるのはいいんですけど そういうあのー、なんだ勝手に勝手にじゃないけどそういう死に方されるとちょっと辛いですねあとヤマトヌマエビが3匹いますただいつもどっか隠れてますねあとミクロソリウム付きの、石付きのミクロソリウム 流木は近所の海で拾ってきましたこれどうしてあのー、水作のパワーフィットプラスにしたかっていうとすごい静かなんですよねほとんど無音ですあのこの水槽を僕はあリビング兼寝室に置いてるんで静かじゃないと困るんですよ そうに泳ぎ回ってますね最近はこんな泳ぎ回らないですねもう慣れたもんでじっとしてますよく掘るんですよねこいつなんか掘るのが好きみたいですねジェットガエルは結構ベアタンクって言って何も下に引かないで飼うのがあセオリーなんですけど 僕はこういうふうにソイルで飼った方がいいんじゃないかなって思うんですよだってすごい掘るんだもん掘るのが好きらしいですこいつは、あ、水が濁るんであんま掘らないでほしいんですけど アクアリウムに正解はないっていうんでいろいろ工夫しながら楽しんでいければそれでいいかなって思ってますあとはカエルが幸せならそれでいいやこれ今緑若いからあの緑なんだけど大人になると 緑はなくなっていくみたいですね残念ずっと緑だったらいいのになエアレーションはしていませんシャワーヘッドを使っています 一度シャワーヘッドを外した時に魚がパクパクしだしたんで、うん、やはりシャワーヘッドにあの酸素供給の効果があるようです。それにしてもずっと見ていて飽きません昔「今日から俺は」という漫画で熱帯魚を飼ってるやつはネクラという話がありましたが本当にインドアな趣味です せバジェットガエルを飼い始めたかというと毎日バジェットガエルやベルツノガエルの捕食の動画ばかり見てた時期があって、まあ、一通り見てしまったのでこれはもう買うしかないなと思いました。 自然界ではバジェットガエルは他のカエルとかグッピーを食べているようですね。 きがしやすいようにこういう浅い場所を作ってあげるといいようです。水深が深すぎると溺れてしまうことがあるようです。 見えてんのかな狭いところが好きなようでよく狭いところを見つけては潜っています。 さん植えて草原にしようと思ったんですけどうまくいきませんでしたまあでも枯れかけのショートヘアグラスが散らばっているのも逆に自然な感じで悪くないなと思います 狭いとこが好きですよかったね。 ガジェットガエルは石を蹴ったり掘ったりするのでレイアウトはよく壊されます隠れるところがなくなってしまいましたガジュマルを置きました水質改善の効果があるといいですねウィン・エメラルド・グッピーのペアとネオン・デタラを追加しました スプラティは、えー、また1匹食べちゃったので残り2匹のペアですね。